Welcome to my YouTube channel! This is Rina's Kitchenary, signing in! Share ko lang po ang kalamay recipe ng mama ko. Ito ay isang kakanin at napakasarap na recipe mula sa aking mama. Keep on watching! Hashtag short video! pwedeng pang merienda at almusan. Masarap kapag may kape. Masarap sa handaan.